Salut! Uite, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a călări. <laughs> N-am știut că există calul ăsta aici lângă Casa Oporului. Câtă senzație de libertate îmi dă. Ei bine, nu știu cum va reuși acest domn să-l călărească, dar pe semne că a călări înseamnă a convinge cu multă dragoste. Are și un bici în mână, da, mă rog. Poate că nu o să-l folosească prea des. A călări poate că înseamnă a-l convinge cu, cu dragoste și nu cu biciu să, să se lase uh, călărit, ca să zic așa. Dacă îl privești puțin, îți dă o senzație de libertate fantastică, dar nu știu dacă uh, poți să-l vezi aici în filmarea asta, cum, cum pot eu să-l văd. Pentru tine ce înseamnă a călări? Pa, pa!